አባቷን አማና ነቢ ረሱል የመዲናው ተገርታ ያደገ ነቢ ረሱል የመዲናው ታነጻ በዲኗ አዬ ነቢ የመዲናው የተሰበሰበ ረሱል አዬ የመዲናው በኢስላም ጎዳና ነቢ ነቢ know.